Вот к нам корм приехал перед Новым годом. Наслай, дружок. высказать. У нас прям сегодня вся бригада мужиков собралась. Все подтянулись. Семь человек. Еще вон туда в склад. Так, вкуснота. Варится мясо. И ливер, сердечки. Туда положи, пожалуйста. Хорошо. Так, мяско. Ну, потом это мяско распадается. Девочки кормят и мальчики наши. Во второй кастрюле отдельно крупа томится. Вот. И посмотрим наш склад. Есть еда мы живем, все нормально. Есть мясо, это уже размороженное мясо, крупы, вот, и заморозки еще полная морозилка. Сейчас покажу. Рома уже нервничает. Рома хочет кушать. Рома, Рома. Рома хочет жрать. Вот там. Подбери вот здесь тоже один райончик такой. Иди сюда, иди сюда. Иди, моя девочка, иди, Рада, Рада, на, на, Радочка, кушай. Моя бояка. Так, дружарик, ты хищник, ты сраный. Ты посмотри, какой хищник. Дружарик. Привыкли бояться. Такой перелом. Это дружарик проблема вот этого вольера, он весь стоит в воде. А, подпочвенные воды где-то с дома текут, все собачки в воде сидят. Этот вольер 15 надо срочно на переделку пола. Вот такая система будет. Здесь пленка, под наклоном лежат доски. В этой стороне будет отверстие для шланга. Здесь будет выходить труба в бочку. То есть при необходимости напором подаем там воду со шланга. Вот, у нас там все вырезано. Расстояние как бы все это есть. Это дерьмо стекает туда, короче. Вот. А по крыше просто завтра накинем. Там линолеум. Нельзя, а, уже идет. Давай, давай, давай. Ломай ее. Так у нас производится ремонт вольера, бля. Вот они уже заканчивают сегодняшнюю работу. Красавчики наши. Вот это у нас больше места нет. Как в шкафу поспать. Удобно тебе? Ей удобно. Ну ладно.